कर दे हमको दया मई तू में जगत में हमको का पिलाओ मातीश्वरी तू ले इतनी करी की दया तू भर ले वादा जगत की सारी माँ माँ सारे दे तू 三。 Gracias.